asibaki mtu nyumbani kwa sababu tu kiingilio imekuwa tatizo kwake. Kwa hiyo baada ya discussion ndefu, uongozi wa Young Africans, nitumie neno zawadi, walitoa zawadi ya viingilio rafiki kabisa kwa wanachama na mashabiki na Watanzania ambao wanatamani kushuhudia semifinal. Wako Watanzania wengi hawajawahi kushuhudia mchezo wa nusu fainali, lakini mmeona pia Young Africa tuna mashabiki kutoka uh, nchi jirani Kenya walikuja kwenye mechi yetu dhidi ya Rivers, Rwanda, Burundi na hawa pia tunataka waje kwa wingi, kwa sababu pia tunawawakilisha kwenye michuano hii. Sasa viingilio ni kama hivi ambavyo uongozi wa Young Africans umetoa zawadi kwa mashabiki wa Young Africans kwenda kuushuhudia mchezo huu siku ya Jumatano. VIPA itakuwa ni shilingi elfu thelathini. VPA ni shilingi 1030. Na hapa ninavyozungumza, ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania ambao mnanifuatilia mubashara, tiketi tayari zimeshaanza kuuzwa kwenye mfumo, zipo tayari kwenye mfumo na zinapatikana. Baada ya presi hii, kupitia mitandao yetu ya kijamii Young Africans, tutataja vituo ambavyo tiketi zitapatikana. Lengo la kusema kauli hii ni kwamba mechi ya Rivers United Young Africans iliandika rekodi haijawahi kutokea kwenye historia ya mpira wa miguu wa nchi hii. Tiketi za VIPA zikawa sold out siku nne kabla. Watu wakaanza maneno kwamba oh, tiketi sisi ziko chache, sisi hadha sio mia tano tu, mbona nyinyi hamkuwahi kumaliza kama ziko chache? Si chache, malizeni basi tuone. Sisi tulikuwa wa kwanza siku nne kabla VIPA zikawa zimemalizika. Lengo la kukumbusha hili ni kwamba wanachama na mashabiki wa Young Africans ambao mnataka kukaa VIPA, zimebakia siku tano hapa kuelekea kwenye mchezo. Maana yake hapa ninapozungumza, ukichelewa kata hii ticket unaweza ukaikosa. Tayari hamasa ya mashabiki wetu kwenda viwanjani kubwa kwelikweli. Bahati mbaya, lakini sio bahati mbaya, mmeghafilika ndugu zangu waandishi wa habari. Hakuna hata mmoja ambaye amefanya stori ya kiuchunguzi ya kwenda kwenye ofisi za NCAD kwenda kuuliza mechi za kimataifa msimu huu mpaka hapa, usiache mechi ya nusu mpaka hapa, timu ipi ya Tanzania imekuwa na gate collection kubwa? Namba ipi ya mashabiki imekuja uwanjani? Hamjafanya. At least mngetusaidia hilo, maana yake Afrika ingetambua hamasa ya mashabiki wa Young Africans sasa hivi haina mfano wake. Hamasa iko juu, wananchi wamehamasika na wanakwenda kwa wingi viwanjani. Kwa hiyo mashabiki, wanachama wa Young Africans Tiketi ya VIPA ni shilingi elfu thalathini shilingi elfu thalathini tiketi ya VIPA. Tiketi ya VIPB ambayo na hii nayo so ilibakia kama tiketi hamsini hivi sold out siku mbili kabla. VIPB ni shilingi elfu ishirini VIPB ni shilingi elfu ishirini VIPC ni shilingi elfu kumi 30, ishirini elfu kumi. Tiketi ya mwisho ni mzunguko, huku ambako wenzangu na mie tuko wengi na maoni mengi shekhe alitolewa na watu wa mzunguko eh, maoni mengi watu wa walitoa bana, tuongezeeni safari tuandike historia. Tiketi ya mzunguko ni shilingi elfu tatu lakini hii elfu tatu Zawadi hii ambayo uongozi wa Young Africans umeitoa, huu ni mchezo mkubwa ndugu zangu, ni mchezo wa semi final CAF Confederation Cup, Afrika nzima itatazama hapa. Zawadi hii uongozi wa Young Africans ya shilingi elfu tatu kwa viingilio wameitoa kwa watu wote watakaonunua tiketi kabla siku ya mchezo, yaani kuanzia leo siku ya Ijumaa, yaumul juma, na ukizungumza yaumul juma unakumbuka Ijumaa iliyopita mambo yaliyotokea. Ah, mimi sina kifua <laughs> yamujima kutokea leo mpaka kuielekea siku ya jumaa nne inshaallah ndiyo zawadi hii ya mzunguko kuwa shilingi elfu tatu itapatikana. Ikifika siku ya mchezo, tiketi ya mzunguko itakwenda kwenye standard za final Sasa itakuwa ni shilingi elfu tano. Kwa hiyo ndugu zangu mashabiki na wanachama Young Africans, uongozi umesikia kilio chenu na umetoa zawadi special ya semi final kwa tiketi ya mzunguko kununuliwa kwa shilingi elfu tatu kuanzia leo mpaka siku ya mchezo, mpaka siku moja kabla ya mchezo. Maana Jumatano ikifika ukiona tiketi hauna, maana yake utainunua kwa shilingi elfu tano. Hapa viongozi wetu wametoa zawadi, lakini pia wameendelea kutuhamasisha sisi Young Africans kuendelea kuwa mfano wa kununua tiketi mapema. Mechi ya Rivers, na hili niweke wazi, mseme kwamba hatuagi ripoti tukitangaza vitu. Mechi ya Rivers tuliwaomba mashabiki wetu at least tufikie nusu ya attendance ya Benjamin Mkapa, kwa maana ya watu elfu thelathini wanunue tiketi siku moja kabla, siku mbili kabla ya mchezo. To be honest, hatukufikia yale malengo, tuliishia watu elfu kumi na tano ndio ambao walinunua ticket kwa wingi kabla siku mbili kabla ya mchezo. Sasa elfu kumi na tano shekhe, kwa watu wenye experience ya haya mambo ya mauzo haya wanafahamu pia si haba. Yaani siku mbili kabla, mechi ilikuwa Jumapili ile nakumbuka, Ijumaa tiketi kununua wadudu elfu kumi na tano pia sio haba. Kwa hiyo tunawashukuru mashabiki wa Young Africans, lakini sio malengo tunayoyataka. Sitaki kukumbushia rekodi ambazo wenzetu wameweka. Nataka niwaambie sisi tuwe wa kwanza hapa kujifunza utaratibu wa kuwa na tiketi mapema. Sisi kama uongozi wa Young Africans tumepitia changamoto ambazo mmetuambia kuhusu kununua tiketi mapema, na kwa asilimia zaidi ya tano tumezishughulikia. Tuliwatangazia tiketi kwa njia ya mitandao ya simu, na hapa mkurugenzi atakuja kueleza kwa urefu kidogo, lakini pia tumeongeza vituo kuelekea uh, mchezo huu wa semi final na hivi tu tukiongeza, tumeongeza pia na mawakala, kwa sababu ilikuwa kuna tabia ya kituo kina wakala mmoja alafu watu wanakuja wengi, kwa hiyo kuhudumia watu wengi, mtu anaona ah, mchezo bado siku tatu, mimi sitaki kwa kwenye foleni, na ondoko tumeongeza pia vituo, alitupitisha mkurugenzi hapa kwa nini tumefanya hivyo. Lengo ni kuhakikisha Young Africans tunaweka rekodi yetu ya kuwa na mauzo makubwa ya tiketi na attendance kubwa ya watu watakaohudhuria mchezo siku moja kabla ya mchezo. Kwa hiyo Yanga, nawaomba, tumekuwa na mafanikio makubwa sana sana sana msimu huu. Nimekuwa nikipata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwenu, na hii nafasi yangu tena kurudi kwenu kuwaomba hii zawadi ambayo uongozi wa Young Africans umetoa kiingilio mechi ya semi final kuwa elfu tatu sio jambo dogo sha kuwa elfu tatu mechi ya semi final ya CAF Confederation ikifika siku ya Jumamosi, jamani siku ya Jumanne kwa zaidi ya asilimia sitini sasa tuwe tumeshamaliza tiketi za mzunguko. To target asilimia sitini ya namba ya mzunguko tuwe tumeshanunua tiketi. Nawakumbusha, VIP A ni shilingi elfu thelathini, B ni ishirini, C ni elfu kumi. Mzunguko ni shilingi elfu tatu kutoka leo mpaka siku ya Jumanne, lakini siku ya mchezo ambayo ni Jumatano tiketi hii itauzwa kwa shilingi elfu tano.